лдунрадикалдуу бромдошуусу жарыктан толуолдун химиялык бромдошуусу капталында чынжырча пайда болуусу радикалдык механизмде жүргөн реакция экендигин көрсөтөт пробиркага төрт хлордуу суутеги бар бром эритмесин куябыз бирдей өлчөмдө талуол кошобуз силер көрүп тургандай бул реакцияда эч кандай өзгөрүү болгон жок аралашмага жарык таасир этебиз бромдун өңү тез өчө баштады эгерде биз аралашмага тынымсыз жарык берсек талоол бром менен аракеттенишип бромдуу бензин жана бромдуу суутек пайда болот